大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第十讲，神要对你说什么？是。 以为是的境前。若有人自以为谦诚，那只是单单用这几个字，在我们生活当中，我们也会常常碰到一些人，我们都他认为他们就很自以为是。 那怎么会是这样来去讲这些人呢？啊，因为这些人呢，自以为是，就是自己就是事的主体，自己就是事的主体，也就是说，他的看法、他的价值观、他的说话、他处理事情、他的作风、他的很多很多东西，他自己都认为都是对的。 啊，都是是的，所以也就是换句话，可以这样讲呢，就是这样，其他人的意见啦、看法啦、思想啦、处理啦等等等等，啊，在他们的眼中呢，很多时候都是错的，都是不对的，所以在这种情形之下呢，他们的表现很常是跟他讲话的时候呢。 啊，他可能会跟你插话，他很会打插你，他很会在当中来批评，他很会说，哎，你的不是啊。当然，严重的话呢，那就是可能他就会在当中呢，啊，是表示对你的不满等等。因为既然他都是自以为是的人，他也没有多大的这个呃耐性去好好听你讲话。 他也没有愿意去接受你的看法，他也没有愿意去跟你一起的交流、沟通，也当然他也没有这个意思要跟你妥协，因为他都认为什么都是他对，什么都是你的错嘛。所以呢，啊，这样的呃人跟他相处，有些时候哈，你也真的是很不容易。 哦，当然严重的话，他就是逼平你，也可能会攻击你的。那我们今天这个经文里面呢，其实是雅各书一章二十六到二十七节，短短的这两节里面，其实它都出现的三次啊，跟这个呃敬谦有关的意思啊，三次这么多，两节就有三次了。所以我们也就是接下来，我们就比较细一点的。 分享啊，就是这呃三处的有关敬谦的一个呃这个态度啊，所以在当中呢，我们看到的第一个呢，就是若有人自以为谦诚啊啊谦诚，也就是说，若有人以为自己是很敬谦的，那敬谦原本在我们这个呃。 基督教信仰里面，我们都说我们是一个敬虔的基督徒，我们也就是一个生命丰盛，然后是爱神的一个基督徒。所以，我们凡事都会以圣经、神学、呃教义，还有呃配合教教会各方面啊来在当中呢，来去呃侍奉啦，来去成长的。所以，这样的一种呃表现呢。 可能人家就会说，哎，他是哎一个属灵的人，他的生命是丰盛的，他是一个敬谦爱神的人啊，理当是这样的。所以在这个敬谦的这样的一个层面来说呢，都是向着神的。但是刚才我们说自以为是的人，他自认为自己就是是的主体，也就是说凡事他都是认为是对，凡事别人都是错，所以。 他在当中呢，他就是事的主体，所以自以为是的虔诚呢，那这样的意思就是说，他在外表上，他可能就有一些敬虔的表现，他跟信徒们在教会，呃，你说有上课、有主日学、有学习、有成长，啊，他跟大家都是有一样，但是他这个表面上有一样的时候，当来到啊表表现。 来到一些做法、一些处理的时候，你会发觉到，很多时候都会转到他的身上。他或许是在社会上，他有不同的看法，一些呃的这个呃才干。他或许也有他自己的人生的一个履历，一些的经历啊。他或许他也会在当中呢。 啊，把自己的这个呃需要要求加在这个信仰里面，所以很多时候来到这个信仰里面呢，他就会表现出自己自以为是的啊，他的对他的看法，他的作风啊，他的才干，他的需要啊，所以最终呢，在信仰里面应该是呃来精尖对主，到头来你会发觉到所做的一切。 可能就是满足着他自己的，所以也很多时候跟他这样的一个人来相处的时候，你会发觉到，啊，其实啊，他才是说话的，呃呃，权柄，他说话才是有效的，所以他才是对的人，啊，这样我们真是要问，我们来到教会，对上帝敬谦，啊。 然后，假如是自以为是的人，他只是满足自己这样的一种外表的敬谦，是能够满足上帝的心意吗？这是神对你说的话。天父上帝，我们恳求主你帮助我们，因为我们基督教信仰。 我们来到信仰的时候，我们其实就是对上帝敬谦。我们尊主为大，以上帝为我们的主，为我们的王。是有些时候，我们空有一个敬谦的外表，看起来是很属灵，但是实实在在，我们在信仰里面，一切就是满足自己，都是以自己为准，以自己为王，以自己为主，以自己做的一切都是对的。 别人都是错的，很多时候我们在这个信仰里面，最终我们是这个信仰的主体，我们没有顺服主，我们没有尊重主，所以我们祈求主帮助我们，不要做一个自以为是的基督徒。那我们学习，我们以圣经为标准，我们以神啊来呃学习，我们以侍奉神来爱主。 为我们祈求主除去我们自以为是的态度。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。如果还没有这个订阅，请订阅、转发就是宣教，我们一起可以侍奉神的。也欢迎你留几个字作为给我的鼓励。 再见，上帝祝福你。